አስረኛውን አስረኛው በሺህ ዓመት መንግስት ከሚከናወኑ ትዕይንቶች ውስጥ መርገም በከፍተኛ ደረጃ የሚመታበት ጊዜ ነው። ለምን ይመጣል ጌታ ኢየሱስ ብለን ስንጠይቅ መርገም ሊሽር ነው። አሁንም እዚሁ ወደ ኢሳይያስ 65 ላይ ሄደን ከቁጥር 20 ጀምረን 21 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? ቤቶችን ይሰራሉ፣ ይቀመጡባቸዋል። በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ብዙ ቤት ይሰራሉ። ለምሳሌ አሁን ደርግ በመጣበት ጊዜ የቤት ክራይ በሙሉ ተፈረሰ፣ አይደለም ትዝ ይላቸዋል። እንግዲህ አንዳንድ ታሪክ የምታውቀው የቤት ክራይ ተወረሰ። አንዳንድ ሰዎች ቤት ይሰራሉ፣ መንግስት ያፈርስባቸዋል። ከህግ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ወይን ይተክላሉ፣ ፍሬውን ይበላሉ ይላል። አሁን ወይን የመትከል ነገር ይኖራል፣ አለመብላቱ አለ። ሰዎች ይደግሙ ይደክማሉ፣ ግን የደከሙበትን የእንባቸውን የላባቸውን ዋጋ አያገኙ። ቁጥር 22 ሌላ እንዲቀመጥበት አይሰሩም፣ ሌላም እንዲበላው አይተክሉም። የህዝብ ዕድሜ እንደ ዛፍ ዕድሜ ይሆናል፣ እኔም የመረጥኳቸው በእጃቸው ስራ ረጅም ዘመን ደስ ይላቸዋል። እነርሱም ከነ ልጆቻቸው የእግዚአብሔር ብሩካን ዘር ናቸውና በከንቱ አይደክሙም፣ ለጥፋት አይወልዱም። አንዳንድ ሰዎች ይሮጣሉ ይሮጣሉ ይሮጣሉ፣ ገንዘብ ያገኛሉ፣ ገንዘቡ ይጠፋል። በተለይ ኢየሱስ የሌላቸው ሰዎች እኮ ሲናገሩ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ይኸው በጣም ብጡ በጣም ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ ግን ገንዘቡ እጄ ላይ የለም የሚሉ በጣም ብዙ ናቸው። አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ይሄ መርገም ነው። ይሄ መርገም ነው። እግዚአብሔር ሰውን እንዲጠቀምበት እንዲባርክበት ካላጸደቀለት ሰው የበረከት ወዳጅ ሊሆን አይችልም። ከእጁ የሚነጥቁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና አስራ አንደኛው በሺህ ዓመት መንግስት ከሚሆኑት ነገሮች ውስጥ ፍጥረት ለእግዚአብሔር ልጆች የተሰጠውን ክብር ያገኛል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 አለ። እስቲ ሮሜ 8 19 እስከ 24 ያለውን እናነባል። የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች ክብር መገለጥ ይጠባበቃልና ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና በተስፋ ስላስገዛው ነው እንጂ በፈቃዱ አይደለም። ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? ክብርን ለሰው ልጆች የሚያቀዳጅ ክብርን ወደ ሰው ልጆች የሚያመጣ ማለት ነው። ምድረ በዳ ለሰው ልጆች ክብር አይሆንም። በተወሰነ ደረጃ ምናልባት ነዳጅ ከተገኘበት ሰው እየደከመ እየደከመ እየደከመ ካልተጠቀመበት ለሱ ክብር ካልሆነለት ለእርሱ ጥቅም ካልሆነለት ምን ዋጋ አለው? በሺህ ዓመት መንግስት ትክክለኛውን ጥቅም የሚያገኙት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና በሺህ ዓመት መንግስት ከተነጠቁ በኋላ ወደ ምድር የሚመጡት ቅዱሳን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሺህ ዓመት በሚነግሱበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነው የእግዚአብሔርን ክብር ለሰዎች ይገልጣሉ። ሰዎችም የእግዚአብሔርን ክብር ይሄ ከጉግ ማጉግ በስተቀር የእግዚአብሔርን ክብር ሰዎች የሚያዩበት ይሆናል ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ በዚህ በሺ ዓመት መንግስት የሚሆነው ምንድን ነው? ይህ የእግዚአብሔር መንግስት የሺ ዓመት መንግስት በግልጽ በዚህ በምድር ገጽ ላይ በልዩ ልዩ አይነት መንገድ የእግዚአብሔርን ክብር በመግለጽ የሚከናወን ጊዜ ነው። ለምሳሌ ኢሳይያስ ዘጠኝ ከ6 እስከ 7፣ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከ44 እስከ 45 እና ዳንኤል ምዕራፍ 7 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከ32 እስከ 33 ስንመለከት የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ የሚከናወንበት ትዕይንት ነው። እሺ ሉቃስ 1 32ን እስቲ እናውጣ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 32 እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። ይሄ ይሄ በተለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሺህ ዓመት በምድር ገጽ ላይ በሚነግስበት ጊዜ የዘላለም አስቀድሞም ንጉስ ነው ጌታ። በሺህ ዓመት መንግስትም ንጉስ ነው። ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላም ንጉስ ነው። ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። እንግዲህ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ የተገባው የተስፋ ቃል ኪዳን በግልጽ ነው፣ በግልጽ የሚፈጸምበት ጊዜ ነው። እንግዲህ አንዱ እዚህ ጋ ነው። አሁን የሺህ ዓመት መንግስት ጋድ በሆነው ዓለም የሚፈጸም አይደለም ብለው ለሚሉ ሰዎች የለም ገሃድ በሆነው ዓለም ላይ የሚፈጸም ነው ብለን የምንለው ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለዳዊት ለቀድሞ አባቶቻችን የተገባ ቃል ኪዳን አለ። ቃል ኪዳኑ የሚፈጸምበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ ወደ አስራ ሶስተኛው ስንሄድ የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? በዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደ መለኮታዊ መለኮታዊ ማለት ምድራዊ ሰዋዊ አገዛዝ የሚፈጸምበት ሳይሆን መለኮታዊ አገዛዝ የሚፈጸምበት ቴዎክራቲክ ሪጅም ብለን የምንለው ነው። እስቲ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ጋር የተዋጉትን አሕዛብ ሁሉ የሚቀስፍበት ቸነፈር ይህ ነው። ከእግራቸው በእግራቸው ሲቆሙ ስጋቸው ይበሰብሳል፣ አይኖቻቸውም በአይነስባቸው ስባቸው ውስጥ ይበሰብሳል፣ ምላሶቻቸውም በአፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል። በዚያም ቀን ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ሽብር በእነርሱ ላይ ይሆናል። እያንዳንዱም የባልንጀራውን እጅ ይይዛል፣ እጁም በባልንጀራው ላይ ይሆናል። እንግዲህ ቸነፈር እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቁጣም እንደሚሆን ይናገርና ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔርም በምድር ሁሉ ላይ ይነግሳል፣ በዚያም ቀን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል ይላል። ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግሳል። በዚያን ቀን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል ይላል። ይሄ ሃይማኖታዊ ነገሩንም ይይዛል፣ ፖለቲካዊ ነገሩንም ይይዛል። እንግዲህ ሙሉ የነገስታት ንጉስነት፣ ሙሉ የነብይነት፣ ሙሉ የክህነት ስልጣን ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ምንድን ነው የሚደረገው ብለን ስንል ቴዎክራቲክ ሪጅም ልክ ኢሳይያስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሚኪያስ አራት ላይ ዳንኤል ሁለት ከ44 እስከ 45 እንደተመለከት ነው። እነዚህ ነገሮች የሚከናወኑበት ጊዜ ነው ማለት ነው የሺ ዓመት መንግስት። በዚህ ክፍለ ጊዜ የመጨረሻውና አስራ አራተኛው በአርማጌዴውን ጦርነት የሚካፈሉና እስራኤልን ያሰቃዩ ወደ ሚሊኒየም ኤጅ ወደ ሺህ ዓመት መንግስት እንዲገቡ የሚደረጉበት እንዳይገቡ የሚደረጉበት ጊዜ ነው። በዚህ በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከ31 እስከ 49 ራእይ 19 ከ20 እስከ 21 ስናነብ በአርማጌዶን ጦርነት የተካፈሉ ሰዎች ወደ ሺህ ዓመት መንግስት አይገቡም። ከአርማጌዶን ጦርነት እና በክርስቶስ ከክርስቶስ የፍርድ ወንበር የተረፉት በጎች የሆኑት ፍየሎች ያልሆኑት ወደ ሺህ ዓመት መንግስት እንዲገቡ የማጣራት የማጣራት ስርዓት የሚደረግበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይቅርታ ሌላ ነጥብ አለኝ የመጨረሻ አልኩኝ። አስራ አምስተኛው የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ የሚፈስበት ለስጋ ለባሽ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ይሄ በተለይ በኢዩኤል ምዕራፍ ሁለት ከ28 ጀምሮ እስከ 32 ስናነብ በዚያን ጊዜ በሰጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ አይደለም የሚለው እንግዲህ የሺ ዓመት መንግስት ለሰዎች መንፈስ ቅዱስ የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ኢሳይያስ 32 ቁጥር 5 ሕዝቅኤል 36 ላይ ሕዝቅኤል 36 25 ላይ ጥሩ ውሃንም መረጭባቸዋለሁ እናንተም ትጠራላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራቸዋለሁ በተለይ ይሄ ለእስራኤል የተሰጠ ተስፋ ነው። ለእስራኤል ብቻ አይደለም። አዲስም ልብ እሰጣችኋለሁ፣ አዲስም መንፈስ በውስጣቸው አኖራለሁ፣ የድንጋዩንም ልብ ከስጋቸው አወጣለሁ፣ የስጋንም ልብ እሰጣችኋለሁ። በተለይ የሰባቱ ዓመት መከራ በህዝብ ላይ የሚደርሰው ለምንድን ነው? ቀደም ብሎ ስለ ሰባቱ ዓመት መከራ እንዳካፈልኳቸው ይሄ ሰው ልቡ ድንጋይ ልብ ነው። እኔ መፍረድ ይሄ አይደለም፣ ግን ሪያሊቲውን የሰው ልብ እጅግም ክፉ ተንኮለኛ ነው ያለው ራሱ የመለኮት ቃል ነው ይሄንን የሚለው። ግን ሰው ውዩታ ሲሰጠው፣ ሲገረፍ፣ ሲሰቃይ፣ ንስሐ ሲገባ የክርስቶስን መለኮታዊ ነገር ማየት ይችላል። ቁጥር 27 ላይ መንፈሴን በውስጣቸው አኖራለሁ ትእዛዜ በትእዛዜም ማስኬዳቸዋለሁ ፍዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም ባላችሁ ይላል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ለበሺ ዓመት መንግስት የተሰጠ ተስፋ ነው። አስራ ስድስተኛው በመላው ዓለም አንድ አይነት ወጥ ሃይማኖት የሚሆንበት የሚከናወንበት ጊዜ ነው። አሁን በዓለም ላይ እንግዲህ ፍልስምና በሚለው መጽሐፍ ላይ ጋዜጠኛው ቴዎድሮስ ተክለአረጋይ ስልሳ ሺህ ሃይማኖቶች እንዳሉ ተናግሯል። እንግዲህ ቤተ እምነቶች ለማለት ሞክሮ ሊሆን ይችላል። እንደገና እንግዲህ ከስታቲስቲክስ እንደምንረዳው አራት ሶስት መቶ ትልልቅ ሃይማኖቶች በዓለም ላይ አሉ። አራት መቶ ሚሊየን ደግሞ አራት መቶ ሚሊዮን ቤተ እምነቶች ጥቃቅኑ እያንዳንዱ በክርስትና ስር በሌሎች ሃይማኖቶች በሌሎች ሃይማኖቶች ስር ያሉት በሙሉ ተዘርዝረው በጣም በጣም በጣም በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። በአሁኑ ጊዜ ለዓለምን ጦርነት አስጊ ይሆናል የሚባለው የሃይማኖት ጦርነት ሊሆን ይችላል። ቀዝቃዛው የዓለም የሃይማኖት ጦርነት ውስጥ ለውስጥ የሚካሄድ ማለት ነው። አሁን በሃይማኖት ምክንያት በጣም ከፍተኛ ቁስለቶች በምድራችን ላይ የተካሄዱበት ጊዜ ነው። ምሳሌ ዘካርያስ 14 ከ16 እስከ 21 ኢሳይያስ 2 ከ2 እስከ 4 ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ከ28 እስከ 31 ስንመለከት ወጥ የሆነ ሃይማኖት ነው የሚሆነው። በሺህ ዓመት መንግስት ወጥ የሆነ ሃይማኖት እንግዲህ መለኮታዊ ነው። ቀደም ብለው የነበሩት በሃይማኖት ምክንያት፣ በዘረኝነት ምክንያት፣ በፖለቲካ ምክንያት፣ በድንበርተኝነት ምክንያት በኢኮኖሚ ምክንያት የተካሄዱ ጦርነቶች በጠቅላላ ጸጥ ነው የሚሉት፣ ሰልፍ አይኖርም። አሁን በሃይማኖት ምክንያት ደግሞ በሺህ ዓመት መንግስት ይሄ አይኖርም። የቀደመው ቁስለት የቀደሰም አሁን የምናየው ቁስለት በሺህ ዓመት መንግስት አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለምድሪቱ ትልቅ እረፍት ይሰጣል ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ ነው። ገዢው አንድ እግዚአብሔር ነው። ሃይማኖቱ ከእሱ ጋር የተያዘ ነው። ቴዎክራቲክ ነው። ሁሉም ወደ እግዚአብሔር እንዲመለከቱ ነው የሚሆኑ ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ይመለሳሉ። ጥቂት እንግዲህ ጉግ ማጉጎች እንዳሉ የተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። አስራ ሰባተኛው የሺህ ዓመት መንግስት ትዕይንት ምንድን ነው ብለን ስንል የሰው ቁጥርና እድገት እንደ እግዚአብሔር ፕሮግራም የሚጨምርበት ጊዜ ነው። ሺህ ዓመት ከሚታይባቸው ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ የህዝብ ቁጥር ምን ይሆናል? ይጨምራል። እንግዲህ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። አሁን አሁን ኢሉሚናቲዎች አምስት መቶ ሚሊየን ህዝብ ብቻ ነው በዚህ በምድር ገጽ ላይ መኖር ያለበት። ዚ እርዝ ኢዝ ኦቨር ፖፕሌትድ ብለዋል። ምድሪቱ ህዝብ በዝቶባታል፣ መቀነስ አለበት። እንግዲህ ወደ ስድስት ቢሊየን ህዝብ መሞት አለበት ነው። ቫይረስም እየተመረተብን ያለው ለዚህ ይመስለኛል። አይታችሁታል። ምድርን የሚያጠፏትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ አይደለም የሚለው በዚህ በአርማጌዲዮን ላይ ከአርማጌዲዮን ከአርማጌዲዮን ጋር በተያዘ ሁኔታ አሁን በምድር ገጽ ላይ ሰዎች እንዲያልቁ እያደረጉ ያሉት በጣም በጣም ብዙ ህዝብ በማህፀን ውስጥ ብቻ ያለቁት ህፃናቶች፣ የተጨፈጨፉት ህፃናቶች፣ የተቀበሩት፣ የተሰዉት ህፃናቶች ወደ ምድር ቢመጡ ምናልባት አሁን በምድር ላይ ካሉት ሰዎች አይበልጡ ይሆን? ይበልጣሉ ብዬ አስባለሁ። ዘፍጥረት አንድ ቁጥር 26 እስከ 27 ብዙ ተባዙ ምድሩን ሙሏት ነው ያለው። ብዙ ተባዙ ምድርን ምን አድርጓል? ሙሏት። አሁን በምድር ገጽ ላይ ስንመለከት ምድር ሞልታለች ወይ? እንዴ ገና ነው ገና ነው። ምድር በዳው ገና መቼ ለመለመ? ሰው እኮ ቢሰራ ኖሮ እልብ ልብ ቢኖረው እኮ ሰው በላስ ቬጋስ ከተማ በበረሃ ውስጥ ያቺ ምድር እንደዛ አይነት ነገር ልምላሜ ጥሩ ሁኔታ እንዳላት ሁሉ ምድር በዳውን እኮ አልምቶ መኖር ይችል ነበር እኮ ሰው። ብዙ ምድረ በዳዎች አሉ፣ የታወቁ ታላላቅ ምድር በዳዎች አሉ። መቼ ችሎታ ኖሮት ሰው ተንኮለኛ ሆነ እንጂ ወደ እነዚህ ምድረ በዳዎች ሄዶ መቼ አለማቸው? አላለማቸው። እና አሁን ኦቨር ሆናለች ምድሪቱ ላይ ህዝብ በዝቷል። ከመጠን በላይ ስለበዛ ህዝብ መቀነስ አለበት የሚባለው ውሸት ነው። ይሄ anti God anti God የሆነ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ የሚቃረን አካሄድ ነው። ዘፍጥረት 9 12 ላይ ለምሳሌ ከጥፋት ውሃ በኋላ በምድር ገጽ ላይ እንዲኖሩ ሲያደርግ እግዚአብሔር እንዲባዙ ነው ያደረገው። ኤርሚያስ 30 19 35 እና 65 ላይ ስንመለከት ለጭንገፋ አይወልዱም ይላል። እና አሁንም ጭንገፋ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ጭንገፋ አለ። ጽንስ ማስወረድ በማህፀን ውስጥ ያሉትን ልጆች ማስወረድ intentional ሆኖ ነው ያለው። ኢንቴንሽናል የሆነ ደግሞ የሚጨነግፍ miscarriage የሚሆን የልጆችም እልቂት አለ። በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት በሺህ ዓመት መንግስቱ ግን እንዲህ አይነት ነገር አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሺህ ዓመት መንግስት ባህሪ ይህንን ያህል ካየን እግዚአብሔር ይህንን የሺህ ዓመት መንግስት ለምንድን ነው የፈጠረው? ለምን ፈቀደ? የሚለውን እናያለን። ይህን የሺህ ዓመት መንግስት የፈጠረው እግዚአብሔር እሱ ገዢ እግዚአብሔር ገዢ የፍጥረታት የበላይ ባለስልጣን መሆኑን ለማሳየት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ከ24 እስከ 28 አሁን ፍጥረት ለክርስቶስ ተንበርክኮ አይደለም አሁን ያለው እያመፀ ነው ያለው። በሺ ዓመት መንግስቱ ግን ቀጥ ብሎ ይገዛል። ኤፌሶን አንድ አስር ላይም ይህን እናገኛለን። ሌዛ ሌላ በዚህ ይሄ ሺህ ዓመት መንግስት እንዲኖር ያደረገው እግዚአብሔር አንደኛ ክርስቶስ ኢየሱስ፣ ሁለተኛ በዘመናት መካከል ያሉት የእግዚአብሔር ቅዱሳን በዚህ ወደ ምድር መጥተው በምድር ገጽ ላይ ነግሰው የእግዚአብሔርን ክብል እንዲገልጹ ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር። ይሄ ራእይ 19 ከአንድ እስከ 9 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 ከ7 እስከ 8 እናያለን። ሌላው እግዚአብሔር የሺህ ዓመት መንግስትን የፈቀደበት ምክንያት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የተነገሩ ትንቢቶች እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሁን 6208 ትንቢቶች አሉ። ወደ 4300 ተፈጽሟል። የቀሩት ገና አልተፈጸሙም። አሁን ክርስቶስ ሲመጣ ማለት ነው ትንቢትና ራእይን በተለይ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከ24 እስከ 27 ስንመለከት በደልን ያሰሰርይ ኃጢአትን ያሰሰሪ ዘንድ ይዘጋ ዘንድ ትንቢትንና ራእይን ይፈጽም ዘንድ በህዝብህና በከተማ ላይ ሰባ ሱባኤ ተቀጥሯል። አሁን ልክ ሰባኛው ሱባኤ አልቆ የሺህ ዓመት መንግስት ጀምሮ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ እነዚህ ትንቢቶች ሁሉ ይፈጽማሉ ማለት ነው። ሌላኛው እግዚአብሔር የሺህ ዓመት መንግስትን ለምንድን ነው የፈጠረው ብለን ስንል ምድርን ሊያነጻና ለሰው ልጆች ትክክለኛ መኖሪያ አድርጎ ሊያስተካክላት ስለፈለገ ነው። እስቲ ኢሳይያስ ምዕራፍ ቅድም ኢሳይያስ 11 ከ9 እስከ 11 አንብበናል። ኢሳይያስ 9 ከ1 እስከ 9 እስቲ እናነባለን። ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም፣ በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንና የንፍታሌም ምድር አቃለለ፣ በኋለኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን የአሕዛብን ገሊላ ያከብራል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገር ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። ህዝብን አብዝተሃል፣ ደስታንም ጨምርህላቸዋል። በመከር ደስ እንደሚላቸው ሰዎች ምርኮ ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው በፊትህ ደስ ይላቸዋል። ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ሀያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል ብሎ ይናገራል። የሺህ ዓመት መንግስት ምንድን ነው ብለን ስንል ምድር የምትጸዳበት አሁን ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ተመልከቱ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ የተለየ ባህሪ unique የሆነ ባህሪ እንዳለው እዚ ጋ እናያለን። ው ህፃን ነው ከድንግል ማርያም ሲወለድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? ህፃን ነው። ህፃን በሆነበት ነው ሀያል አምላክነቱ ያለው ይታያቸዋል። ሀያል አምላክነቱ ባለበት ቦታ ነው የዘላለም አባትነቱ ያሉ። እነኝህን ሶስቱን ብቻ እናወዳድር እስቲ። ይገባል ይሄ ለሰው? እዚህ ጋ ሙስሊም ወገኖቻችን የምንወዳችሁ የአብርሃም ዘር፣ የይስሐቅ ዘር፣ የያዕቆብ ዘር፣ የእስማኤል ዘር የሆናችሁ እዚህ ተመልከቱ። ይሄ እኮ ከባድ እኮ ነው በጣም ከድንግል ማርያም ሲወለድ ህፃን ነው። ቃል የሆነ መንፈስ የሆነ ቃል የሆነ መንፈስ የሆነ ክርስቶስ ለዘላለም በአብ ዘንድ ያለ በድንግል ማርያም ማህፀን ሲያድር ህፃን ሲወለድ ህፃን እስካደገበት ድረስ ህፃን ነው። ይሄ ህፃን ነው ምን የተባለው? ሀያል አምላክ እንዴት ህፃን አምላክ ይሆናል? እሺ እሺ፣ ይሄ አንድ ነገር ነው። ቀጥሎ የሚገርመው የዘላለም አባት በጣም የሚደንቅ እኮ ነው። ዘላለም ማለት እኮ eternal ማለት ነው እኮ eternal ዘላለማዊ ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሚስጥር የሚሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ድንቅ የሚሆነው <coughs> እዚህ ላይ ነው። ይቅርታ በጣም የሚገርም ነው። ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ካረዳ በስተቀር ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስን መረዳት አይቻልም። መንፈስ ቅዱስ ካረዳ በስተቀር ክርስቶስ ኢየሱስን መረዳት አይቻልም። እንግዲህ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ በሺህ ዓመቱ መንግስት ውስጥ እነኚህ ነገሮች ይፈጽማሉ። ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን የሺህ ዓመቱ መንግስት ደግሞ የፈጽመው በመንግስቱ ፈቃዱን፣ ሀሳቡን፣ ታላቅነቱን፣ መለኮታዊነቱን ለመግለጽ ነው ይሄንን ያደረገው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለዚህ ለሺህ ዓመት መንግስት ያብቃል። አጭር ጸሎት እናድርግ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ ድንቅ አምላክ ነህ። በቅዱስ መንፈስህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲጻፍልን ስለረዳን የሺህ ዓመት መንግስትም ደግሞ ስርዓት ስላለ የምድርን ስበት አልፈን ባዘጋጀህልን ስፍራ ተቀምጠን የሰባቱን ዓመት መከራ አልፈን በበጉ ሰርግ ተሳታፊዎች ሆነን ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ተሰጥቶን በአምባላይ ፈረሶች ላይ ተቀምጠን በአርማጌዲዮን ጦርነት ተሳትፈን ለሺህ ዓመት መንግስት ሰላም ፍትህ፣ ጽድቅ፣ እርካታ፣ ደስታ ያለበትን መንግስት እንድንሳተፍ ያንተ ካህናቶች ያንተ መንግስት ሆነን እንድንኖር ሁኔታዎችን ስላመቻቸህልን እግዚአብሔር አባት ሆይ በቀኝህ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ከፍ በል። ለዚህ መንግስት እንድታበቃን በዚህ በረት ውስጥ በቤተ ክርስቲያን አካል ውስጥ ያልገቡትን ሰዎች እንዲገቡ ሁኔታዎች እንዲመቻችላቸው ቤተ ክርስቲያንን መመስከር እንደሚገባት እንድትመሰክር እንድትረዳት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንማጸናለን። ስለ ሁሉ ክበር በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን።